Katutaidekollektiivi Superfly ja vapaa levyyhteisö Helsinki Freedom Records kasas koolle hip-hop-kulttuurista kiinnostuneita nuoria kesällä 2012. Urban City Camp vie katukulttuurin betoniviidakosta meren äärelle Itä-Helsingin keitaalle Meriharjun kartanon. Kartanon taakse rakennettiin väliaikainen graffitiseinä ja sisälle pystytettiin äänistudiot. Kyllä tämä paikka niin kuin sinänsä niin kuin omalta osaltaan inspiroi tuota maalausta, kun ei joka paikassa pysty tekemään ja sitten täällä kun on vähän niin kuin eristyksessä kaikesta, kun surma on ajasta ja edes niin puhelinkenttää. Täällä on jotenkin eri tunnelma alkaa kirjoittaa lyriikoita kappaleisiin. Ja... Ei ole niin kuin sitä häiriötekijää, niin pystyy niin keskittyy keskittyä oleellisesti siihen taiteeseen. Mä kuuntelen räppiä eniten. Se on ihan sairaan tärkeet mulle. Mä tykkään räppää, mä tykkään tehdä musiikkia. Mä oon tullut hakemaan täältä, että voisin tehdä graffiteja ja myös ehkä äänittäin jotain räppiä. Mä haluan oppia näitä graffiti-juttuja tekee, koska ne on mun mielestä hienoja ja mielenkiintoisia. Tuossa yläasteikäisenä tikkua koulussa oikein. Kaikki kouluaine napannut, niin sitten tuli raapusteltua vihkoa kaiken maailman töherryksiä ja Mä oon musaa tehnyt pienestä pitäen ja harrastanut musiikkia. Ja sitten kun mä nykyään HFRllä teen musaa, niin tota, sit tietysti siihen haluaa päästä koko ajan itse eteenpäin ja kehittää omia musataitojaan. Ja... Se rytmintaju on ja on niitä itse vähän tehnytkin noita biittejä jossain vaiheessa, niin se on niinku kans kiva, mutta kyllä graffitit tähän ykkösjuttu. ottaa mun kavereiden kanssa pidät hauskaa. No museovirasto suojelemia historiallisia kohteita nämä, mitkä on, niin jengi tulee maalaa. Tämä sama kuin menet maalaa Suomen linnaa tai Suomiokirkkoa tai... Maalattiin tuossa tokana päänä tai iso graffitia, niin siinä on niinku vierellä kymmenen vuotta nuoremmat jotka neuvoi mua, mä neuvoin niitä, ja takana Antti, joka on 10 vuotta vanhempi, joka neuvoi meitä kaikki. Se on ihan kun printattu tuo paita, niin saadaan vähän sellaista käden jälkeä kanssa niin siihen tota, Noin, sieltä tulee kyllä sellaiset roiskeet, että, että. Onks mä mitä niin sinisillä ja liiroilla? Joo. No mitä väliä minä sketsaa? ajatusviiva, miten se sattuu tulemaan se ajatusviiva tuohon noin? Nyt ettei se mene ihan putkeen. Joo, tyhjä isku sinne. Otas, otas vielä, otas vielä. Sitten on taas mentävä, ei tarvitse pelätä. Tuossa tuo on hyvä, että jätetään toinen koska siinä on roskaita sanoja. Niin. Kyllä. Eli... Kokeillaan nyt. Kokeillaan nyt pelkästään tota... Toi, mä luulen, että toi ensimmäinen me saadaan. Kokeillaan nyt suoraan tuo toka. Vähän tulee kiire tossa. Tota... Kaikki tieto alas yhtenä shottina ettei ylistovi tulis täytenä shottina Kaikki tieto alas yhtenä shottina ettei ylistovi tulis täytenä shottina Kaikki tieto alas yhtenä shottina ettei ylistovi tulis täytenä shottina Kaikki tieto alas yhtenä shottina ettei ylistovi tulis täytenä shottina Shottina, shottina, shottina, shottina. Tänne tuli vierailulle niin kuin Suomen, no mitä, kovimpia räppäreitä tämä pyhimys. Se oli aika niin kuin ylläri. Se on niin kuin, yleensä, mistä on vähän sellainen raptori-efekti ja se on niin kuin kotitekoinen räppi. Että jos lähtee sillä niin mm. se niinku, sitten siitä tulee helposti tällainen. Vähän niinku että kun tuo pyhimyskin oli täällä, niin sekin auttoi mua vähän näissä sanajutuissa, miten noita, tota räppiä kirjoitetaan, että paljonko pitää versessä olla ja kaikkea. avovasti, että kun se kuuli mun levyn, niin se sanoi mulle, että hei, et, et, et sä et voi, no, sun pitää nauhoittaa versot aina alusta loppuun yhdellä otolla. Koska jos sä et pysty tekemään sitä, sit sä et voi vetää näitä keikoja. Mä tajusin, että, että kaikki ne hienot kikat, mitä mä olin omasta mielestäni tehnyt sinne väliin, niin ne oli vaan niinku puuroa. Se auttoi meitä tuossa musanteossa. Ja mä olin esimerkiksi, meidän piti tehdä se osa niin se auttoi mua siinä tosi paljon. Just se. Ai, niin kuin nyt sä Siis ihan vaan siis siinä, Joo, että... sehän sopii. Ja paljon tarkat mahtuu 80 kilo Ihmiset kun vielä toisiansa kiiko Överien jälkeen ketä maan tasalle kiskomas On pelastus niillä, jotka tripestään on virkomas Ja miten mahdollista olisi lopullinen täyttymys Kun elämys kun peittää edellistä yritystä ei, oh. ei, ei ollut, ei ollut. Siinä oli niinku, totta. Sä hengitit just sillä, varmaan tässä tilanteessa, kun sä istut, sä ottaa vähän enemmän happea, niin kaikki se kohdat, mitkä saatit henkeä tällä tuli just siihen ykköseen. Niin. Se oli niinku ihan malli esimerkiksi siitä, miten se pitää rytmittää. Se nyt on toi tekstin kirjoittaminenkin on varmaan vähän semmoinen, että ei sitäkään nyt ainakaan sitä, mitä siinä tulee lukemaan, niin sitä ei oikein pysty opettaa. Että se on sitten tommonen tekninen puoli siinä kirjoittamisessa, että siihen löytyy aina varmasti jotain infoa ja tukea ja opetusta ja muuten, mutta tota, mä melkein seiso sen takana, että se pitää itse, itse jotenkin saada sit rakennettua, että se, sitä vähän, vähän vaikea lähteä toiseen sanoa, että mitä sun pitäisi tehdä. Tota, <laughs> onko valmista? Hyvä. Aurinko. Ei Valvonta. No niin, tota, lähetään. Eli onko kamerat? Hyvä. Mä käyn katsomaan, mikä sun suosittelu on. Joo, ja sä voit ottaa ihan tiukkaa. Hyvä. Näyttää hyvältä. Jatko sama valli. Ja ääntä, ääntä, ääntä. <clears throat> Ääntä sit niin yksi juttu, katsokaa Alma ja Jasmin jossain kohtaa vaikka toisiaan, silleen suoraan silmiin. <laughs> Just joo, joo, joo, joo, joo. Tuo näyttää hidastus on hyvä. OP voisi vähän näyttää muuveja täällä taustalla. sanoja Tule mukana sata, veden rantaa, valo katoaa Toivoa saa, mikään ei tule täällä muuttumaan Vanhat ajat takaisin kelataan, muistot uutena koetaan Vanha verta valutetaan, kipu taas tunnetaan Näkyjen Sammuttakaa kamerat Joo, kamerat Vähän jännittää, mitä toivoo. Ei saman tahti aina aivojen Vois vaikka toteet nyt hukassa vaistojen Mutta kaikki voitte pysty sanoi sanoen Eikä ymmärrystä syytä näiden taistojen on vara tarjota Edes yhtä ainota, kun päivittäin muututtaa kuultu on sanottavan Silti umpareita, sommittu luovanneena Lehmät vesipesu siivoi toiset olla tuottaneina Ei joku sama kohta suuteli Eikä mennyt mitä suunniteli. Kun niin monta elämää, kameleontti mä hoit. Miks kulkee aina samoin, kun niin paljon tarjolla ja Jos joka lauseessa on tuhat eri merkitystä ja tuhat vastausta vasten yhtä kysymystä Ei oo ihme, jos syntyy paljon kysymys, mitä vittua. Älä irroita otetta. itsekin aika paljon leirejä käynyt, niin paras leiri millä on ikinä ollut ja yksi elämäni ehkä semmoista, niin kuin voisi jopa sanoa, että käännekoodista, niin kuin joka vielä enemmän niin kuin näyt, osoitti mulle sen, että mihin suuntaan mun loppuelämäni tulee niin kuin suuntautumaan.